पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णोदय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुपरमाशं वन्दे मेरे इस प्रकार से गुजर करते ये था जो अज्ञानी लोग हैं जो मूड लोग हैं वो तो मेरे को मनुष्य शरीर धारण किए हुए मनुष्य मानते हैं वो मेरा अपमान करते हैं है कि नहीं इसलिए ऐसा अपमान करने वाले उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है और उनके कर्म भी व्यर्थ चले जाते हैं और अज्ञान से विशिष्ट होते हैं विमूल लोग और इसलिए जो प्रकृति राक्षसी आसुरी प्रकृति मोहिनी प्रकृति उस प्रकृति को ही आश्रय करने वाले होते हैं और जो महात्मा होते हैं वो जो सर्वेश्वर स्वरूप मैं हूँ निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए जो मेरा स्वरूप है सुपाधिक स्वरूप है और निर्वाधिक स्वरूप उसको भी क्रमांक प्राप्त करते हैं और मैं संपूर्ण यज्ञ रूप में ही हूँ गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास सर्वम सुख इत्यादि इत्यादि ये सब किसको काम नहीं ही हूँ प्रभव प्रलय स्थान विधान बीज मैं और इतना क्या बताएं जो कार्यकारण रूप दिखता है उस समय वो तो कार्यकारण से परे भी ऐसा समझ करके वो लोग भजन करते हैं कौन करते हैं ऐसा महात्मा लोग भगवान को सर्वस्वरूप समझ करके उनकी आराधना करते हैं ये बता रहे तो और बता रहे हैं जो कर्मी लोग हैं इस प्रकार से जो नहीं जानते कर्मी लोग जो उपासना करते हैं भगवान का है ना तो कैसे करते हैं पूर्वोक्त एकत्व पृथक्व इत्यादि विज्ञान से इत्यादि विज्ञान रूप यज्ञ से जो मेरी उपासना करते हैं वो तो ज्ञानी उपासक है हाँ? और ज्ञान के हिसाब से वो भूले ही प्राप्त करते हैं पर जो ऐसे नहीं है कर्मी लोग हैं कर्म करते हैं वो तो फिर कर्म का फल प्राप्त करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं नहीं करते दैविद्यामां सोमपाहूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकः मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षिण्वे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति क्षीणे एवं त्रयी धर्ममनो प्रपन्ना एवं त्रयी धर्ममनो प्रपन्ना गता लभन्ते ये जो कर्मी लोग हैं अज्ञानी लोग हैं उनकी दशा बता रहे हैं जो अज्ञानी लोग हैं कर्मी लोग हैं उनके विषय में बता रहे हैं जो सकामी कामना पूर्वक कर्मों का संपादन करने वाले हैं उनकी क्या स्थिति होती है है ना बस वो गमनागमन की प्रक्रिया से कभी मुक्त नहीं हो सकते आरोहण अवरोहण आरोहण अवरोहण है ना महाराज जी कहते थे कि सबसे बड़ा सबसे बड़ा गुरु तो शरीर ही है है ना ठीक ढंग से विचार करो तो इससे वैराग्य हो जाए हाँ? सबसे बड़ा गुरु कौन है शरीर है कितना कोशिश करते हो ठीक रखने के लिए बस गड़बड़ हो जाता है गड़बड़ हो जाता है देखो हमारे आत्माराम जी देखते थे बूढ़े हो गए अब हाँ, पानी उसमें बड़े बड़े पत्थर आके खाते थे पक के ठोस ब्रह्मचारी धीरे धीरे बूढ़े हो गए अभी भी पूरे ठंडे में पूरे बिना अरे आप आप बोलेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा आप बोलेंगे तो अच्छा ठंडी बिना कपड़े के निकाल देते पूरे ठंडी और ये ब्रह्मचारी लोग कहीं लादे लादे फिरते हैं कपड़े स्वेटर ये वो और आत्माराम जी का बिल्कुल पंखा चलाते हैं ठंडी और कोई ध्यान में आएगी ना तो कहने का मतलब क्या है कि जो निष्काम भावना से कर्म करता है वो तो चित्त शुद्धि के माध्यम से भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ता है और वही कर्म जो सकाम भावना से करता है कि मेरे लिए ये फल की प्राप्ति हो वो फिर बस गमन है जैसे अपन यहाँ से चश्मी चढ़ के कमरे में जाते हैं फिर नीचे आते घंटी चाय की घंटी नीचे चढ़ ऊपर गए भोजन की घंटी नीचे ऊपर गए आरती की घंटी नीचे तक ऊपर गए गता गतम आना और जाना ऐसा लगा रहता है दिन बस उसी तरह से जो वेद विहित कर्मों का संपादन करके उसके फल की अभिलाषा रखने वाले हैं उनकी यही हालत होती है उस दिन स्वर्ग में जाकर के आनंद भोगते हैं फिर चले आते हैं पहले जन्म का जो कर्म है उसके हिसाब से यहाँ फिर आ जाते हैं फिर अच्छे कर्म होंगे तो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य इत्यादि शरीर में पैदा होकर के अच्छा कर्म करेंगे और नहीं तो कपूय चरण होंगे तो ऐसे कपूय मतलब कुत्सित गति को प्राप्त करेंगे फिर पुरुषार्थ भी नहीं बन सकता तद यह रमणीय चरणा ते रमणीयाम एवं योनिम आपद ब्राह्मण योनिम क्षत्रिय निंबा पैसे अर्थात ये यह कपूय चरण निंदित आचरण वाले थे तो वो अच्छा कर्म तो था कोई स्वर्ग फल भोग करके वापस आ गए तब ये यह कपते कपुए में आपते रंग हाँ? क्या कुकर कुकर योनि सुअर योनि चांडाल योनि का ऐसा अच्छा। तो इसलिए स्वर्ग जाना वापस आना ये हमेशा हमेशा समस्या के बने रहने की निशानी है क्योंकि लोक है ना जो लोक को प्राप्त करेंगे आप तो गमनागमन होगा जो अलोक रूप परमात्मा है वो प्राप्त करेंगे फिर कहीं आना जाना नहीं न तस्य प्रणाम अत्रैव न अत्रैव उस ब्रह्म से न जो तो ज्ञानी के शरीर से प्राण का उत्क्रमण नहीं होता क्या क्यों अज्ञानी के तो शरीर से प्राण निकल जाते हैं और तब तो ज्ञानी के शरीर से प्राण ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं इंद्रिया मन बुद्धि सब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ब्रह्म व्यापक ब्रह्म में एक हो जाता है जो अज्ञानी है उसका शरीर से जीवात्मा प्राण निकल जाते हैं फिर वो धुमादि मार्ग से हो तो यदि गर्मी होगा तो धुमादि मार्ग से ले जाते है ना और यदि उपासक होगा तो फिर अर्जरादि मार्ग से उसको ले जाते देवता लोग और हिरण्य गर्भ लोग तक जा सकता है प्रयास करके ये उपासना किया है हिरण्य गर्भ लोक तक जाएगा और यहाँ पर थोड़ा तो तत्व तो विवेक करता है तो ब्रह्मा जी की भी वहाँ पर सभा है प्रभु भूमितम मंडपम हिरण्य गर्भ के बनाया हुआ एक मंडप है बहुत बड़ा हिरण्य गर्भ लोग में ज़्यादा कोलाहल नहीं है काफ़ी सुनसान है सब सुविधाएं हैं लोग सब यूएस अमेरिका जाना चाहते हैं जल ब्रह्मांड में ये सुविधाएं हैं पर पिज्जा सबको नहीं मिलता है टाइट है तो उसी तरह से वहां के भी वीज़ा झट से नहीं मिलता ब्रह्म लोक का वीज़ा हाँ। क्योंकि यहाँ उपासना ऐसी करनी पड़ेगी तभी वीज़ा मिलता है क्या हम्म। उपासना कोई तो ऐसा करता नहीं लोग क्या अनुकूल क्या अनुकूल काम नहीं करेगा तो वीज़ा और नहीं मिलेगा तो जा नहीं सकता इसीलिए वो लोग की प्राप्ति को भगवान भाष्यकार कहीं कहीं पर कठिन बताते हैं गीता ऐसे हिरण्य गर्भ को नहीं मिल रहा और वहाँ पहुँच गए यार तो इतना सुविधा इतना सुविधा कि कुछ आत्मा आत्मा का भेद मैंने पर बताया था छाया और आतप के समान धूप के समान आत्मा आत्मा का भेद स्पष्ट दिखता है ऐसा दिखता है इसे नदी है तो ये बिल्डिंग है तो का भेद दिखता है उसी तरह से उसका भी आत्मा आत्मा का भी भेद और थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो खर्च ज्ञान हो जाएगा पर बुद्धि भी तुम्हें प्रकृष्ट होती है सामान्य बुद्धि नहीं होती ऐसे हम्म, छाया ब्रह्म आत्मा आत्मा का छाया भेद होता है ऐसा भेद दिखता है यहाँ थोड़ी शरीर के साथ एक दिखता है ये ये भी चेतन मालूम पड़ता है कि नहीं सब शरीर चेतन शरीर प्रमाण छाया में स्पष्ट और देखने की क्षमता वाली बुद्धि होती है एकदम समझदार बुद्धि होती है इतने समझ जैसे वकील के घरों में तर्कपटु बच्चे पैदा हो जाते है कि नहीं मैंने एक जगह देखा है इलाहाबाद में पांच या छह कलेक्टर एक ही घर ये पांच या छह कलेक्टर और दूसरा एक था वो कलेक्टर वो आई की तैयारी कर रहा था कलेक्टर डॉक्टरों को तो घर में देखो ना डॉक्टर ही डॉक्टर होते हैं कितने लाख नहीं होते ऐसे होते है तो उसी तरह से हाँ यहाँ भी समझ लेना चाहिए तो यदि उपासना ठीक किया है तो फिर अग्निगर वो लोग को जा सकता है तो वहाँ प्रभु निमित्तम तो, हाँ प्रभु के द्वारा निर्मित वो है वहाँ पर एक मंडप सभा विस्म है तो वहाँ फिर आप सब इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ और ब्रह्मा जी क्या करेंगे उपदेश करेंगे हम ब्रह्मास्मि तत्वमसी श्वेत तो ज्ञान हो जाएगा वहाँ पर भाई साहब नहीं है यहाँ क्या कोई कोई संस्कार लेकर के गए नहीं यहाँ पर तो फिर वो कहेंगे कि बाबा बोल रहे हैं चलो अपना घूमते हैं गजन नगर में तो घूमते हैं भ्रमण करते ज्ञान में घूमते हैं फिर फट के ज्ञान मिलते हैं गाड़ियाँ हजार दस गाड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई गाड़ी चलाने के लिए जानने वाले हों और, और स्वतंत्रता हो हाँ जी आप जा सकते हैं घूमने के लिए नहीं तो मैं पाँच सौ दस गाड़ी तो खड़ी मिलेंगी नहीं यहाँ पे मिलेंगे कोई हाँ? तो बाबा जा रहा है कोई तो समाज जा रहा है कोई इंदौर जा रहा है चलो धाम में चाहे घूम करके आते हैं तो धाम में जा रहा है मनुष्य भोगने के लिए गया है ना वहाँ पर तो उसका उद्देश्य सुख भोगना है सुख भोगने में लगा रहेगा जरूरत नहीं लगता यहाँ भी देखो ना जिस उद्देश्य जिस उद्देश्य को ध्यान में है कि आप यहाँ पहुँचे हो वो कोई व्यक्ति उसी उद्देश्य को पूरा करने में लगा है हर एक व्यक्ति जिस जिसका का अपना अपना उद्देश्य है उस उसी में लगा हुआ है कोई पढ़ने में लगा हुआ है कोई भजन में लगा हुआ है कोई सत्संग में लगा कोई सेवा में लगा है कोई किसी में लगा है वहाँ भी ऐसे ही पर दूसरी चीज उपलब्ध है पर वहाँ कहा जाता है ध्यान नहीं देता हूँ दूसरी चीज उपलब्ध है पर उसमें ध्यान नहीं देता तो जिस उद्देश्य से जो उद्देश्य बनी है उसकी बुद्धि में बस उसी उद्देश्य के परिपूर्ति के लिए एक चोरी का जोर लगा इधर से उधर से बुद्धि उसी में लगा लगा पाई कि हम्म। तो उसके जगह में अगर वो लोग मिल जाएगा तो वो उसी घर की बनेगी यहाँ के हिसाब से मेरा तो ये चीज है उनमें सत्संग हमने जाने के संस्कार लेकर के गए तो जाएगा और नहीं तो तो तो उसे विभाजन करके कर्मियों के विषय में बोलते हैं त्रय हाँ त्रिविद्या ये शांति त्रिविद्या त्रिविद्या त्रिविद्या है जिनके पास त्रिविद्या रेगे जो शाम जिसको जानते रेगे जो शाम को जानते भी है और जान करके उसी के अनुसार कर्म भी करने वाले हैं तो वेद तो चार है दुनिया तो यहाँ तीन तीन का क्यों अथर्व उसी में लेते हैं हम्म। अथर्व वेद को भी हाँ। उसी में लेते हैं अथर्व कुछ वो है ना आयुर्वेद संबंध में कुछ है तो क्योंकि पत्थरों को औषधि मानते पत्थरों में वेद से कोई बाहर ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें जो आयुर्वेद औषध तो त्रय विद्या तीन विद्या त्रिविद्या वाले माना ऋग्य तो श्राम ये जो तीन वेद वाले हैं ध्यान रखें इनको जो जानते हैं विद्या माने जानने वाले ऋग्य जो श्राम त्रिविद्या को जो समझते हैं त्रय विद्या और लोग क्या करते हैं माम और शोमपा शो पाई यज्ञ करते कर्म करते हैं तो कर्म करने के बाद प्रसाद होता है तो रुद्राभिषेक होता है तो बाद में प्रसाद मानते हैं किशन जी का जन्म उत्सव मनाते हैं तो बाद में प्रसाद बांटते हैं तो बारह बजे के बाद जाते हैं साढ़े बारह बजे हाँ? मक्खन है मिश्री है और फल फूल है और राम जी पैदा होते हैं दिन को बारह बजे कृष्ण जी पैदा होते हैं रात को और कह रहे थे ना कि चंद्रवंशियों के चंद्रवंशियों का जन्म बिना आगे का नहीं होता नहीं सूर्यवंशियों का बिना आगे का नहीं होता और चंद्रवंशियों की शादी बिना लड़ाई की नहीं होती श्रद्धा का नहीं बोल रहे चंद्रवंशी कृष्ण भगवान है तो उन लोगों की शादी बिना लड़ाई की नहीं होती सूर्यवंश भगवान राम है तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति बिना यज्ञ से नहीं होती अच्छा कहीं कहीं ऐसे टॉपिक शुरू करके रख लेते हैं इसलिए सूर्यवंशी वाली की उत्पत्ति शादी तो आसान से हुई राम जी की शादी हो गई झगड़ा नहीं करना पड़ा ज़्यादा थोड़ा सा परशुराम जी आ गए थे तो लक्ष्मण से झड़प हो गई ऐसे कुछ नहीं पर हो जाते पर चंद्रवंशी देखो कृष्ण के साथ ही लड़ाई से और प्रद्युम्न के साथ भी लड़ाई हुई और उनका लड़का पोते का दादा पोता एक एक ही ठेला में ठेला हो गए अनिरुद्ध है उनका भी तो उषा के साथ शादी हुई थी बानासुर के साथ बड़ा भयंकर संग महादेव जी आए उस चपेट में कृष्ण की चपेट में आ गए शीतों में शीत ज्वर उष्ण ज्वर है ना विषम ज्वर इसे पकड़ किया गया तो ऐसा है कि जो है सो और शाम की शादी में लड़ाई से हुई है दुल्हन की बेटी के साथ नहीं तो इसीलिए इन लोगों की शादी बिना लड़ाई की नहीं हुई चंद्र भाषा और यज्ञ के बिना इनकी उत्पत्ति नहीं होती सूर्य भाषा है ना तो खैर सत्रही विद्या जो तीन विद्या वाले हैं हरे के जो शाम को जो समझने वाले हैं त्रैविद्या माम माम वस्वादि रूपणम इंद्रादि रूपणम माम इंद्रादि रूपी जो मैं हूँ मेरे को सोमपहा मैंने सोमपा यज्ञ करते हैं ना यज्ञ करते हुए सोम का पान करते हैं भूत पापा और सोम का पान करने से सोम पवित्र है कि यज्ञ शिष्ट स्नान को मुचलते सर्वपितु से क्या बताया है जो यज्ञ के शिष्ट का भक्षण करने वाले हैं प्रसाद के रूप में यज्ञ शिष्टया स्नान को मुचलते सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं पवित्र हो जाते हैं इसलिए भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए इसलिए भोजन को यज्ञ बनाना चाहिए इसलिए महाराज क्या कहते हैं हर ग्रास हर ग्रास आहुति बनाना चाहिए इसे मंत्र जप करते हुए आहुति दें तो भगवान ने तो कह ही दिया आहुति कहाँ दे अग्नि में दे तो अग्नि में आहुति अग्नि कहाँ करे पेट में अग्नि दे तो अग्नि में आहुति देते तो भगवान को कैसे मिलेगा कहते अग्नि उपाधि वाला भगवान बैठा जाता है जसर जाकर अग्नि उपाधि वैश्वान जाकर अग्नि उपाधि जो भगवान है वैश्वान वैश्वान अग्नि बंद करके अंदर बैठा है इसलिए ओम नम शिवाय स्वाहा धन्य एक गांठ डाल दिया ओम नम शिवाय स्वाहा चाहे तो आपने गुलाब जामुन डाल दी चाहे रसगुल्ला चाहे बालूशाही कुछ भी डालो तो ओम नमः शिवाय स्वाहा धन्य तो ओम नम शिवाय स्वाहा आप खा थोड़े रहे भगवान को खिला रहे आपने खाए तो यज्ञ हो जाएगा क्या हो जाएगा आप जैसे आलू का आलू की चटनी है और बैगन की चटनी है बैगन की चटनी बनती है क्या धनिया की चटनी है पुदीना की चटनी है और बताओ और आम का अचार है अदरक का अचार है नींबू का अचार है चलो माल के सब ले आओ गुजराती लाओ नहीं सब सब चीज़ उठा रहे ध्यान नहीं ये करना इससे गड़बड़ होने वाला है का पूरा पाप यज्ञ का शिष्ट का उपभोग करता है वो क्या होता है पूत पाप पाप से रहित हो जाता है पवित्र हो जाता है माम यज्ञ ईश्वर ऐसे पूत यज्ञ ईश्वर यज्ञ के माम करके प्रार्थना स्वर्ग को चाहते हो स्वर्ग लोग इंद्र का स्थान चाहते हैं तो स्वर्गति माने सुरेंद्र रूपम सुरेंद्र लोग इंद्र जिसमें रहते हैं वही लोग ये पुण्य आश्रद्य जो सुरेंद्र लोग हाँ, पुण्य मैंने पुण्य फल पुण्य का फल हो जो उसको आसाध्य में प्राप्त कर लेते हैं प्राप्त करके और क्या करते हैं कि दिव्य दिव्यांग देवभोगान अस्मृति स्वर्गलोक में होने वाले दिव्य जो देव संबंधित लोग थे उन लोगों को क्या करते हैं अच्छा वहाँ पहुँचने के बाद अब क्या होगा आदर उनकी वहाँ पहुँचे अब वीजा का म्याद खत्म हो गया और आपको घर से वापस आना पड़ेगा कि एक दिन पहले आना पड़ेगा उसी दिन पहुँचना पड़ेगा वापस और एक दिन भी रहेंगे तो बस फिर पकड़े जा सकते हैं जबरन आपको वापस भेजा जा सकता है और यहाँ पे ऐसे होगा वहाँ पर वहाँ क्या होगा जो आप जिस कर्म वो करके स्वर्ग में गए वो कर्म समझ लो स्वर्ग के अनुसार दस साल रह सकते हैं आप और आज दसवां साल पूरा होने जा रहा है लास्ट दिन है लास्ट दिन है ना अंतिम दिन है और वो आपको पहले पता लग जाता है तो ये ये दिन खत्म होने वाला है आपको पहले पता लग जाएगा कितने दिन तुम्हारे पता लगता है ये नहीं बताया है क्योंकि वहाँ ज़्यादा दुख नहीं होता ना इसलिए बहुत ज़्यादा पहले से पता नहीं लगता है ना और जैसे मान लो आपको पता लग जाए कि आपको आपको साल भर के बाद मौत है साल भर के बाद मौत तो अभी मौत का पता नहीं है जैसे आप मस्ती से खा पी रहे हैं घूम रहे हैं है कि नहीं भजन कर रहे तो दो कौन को धूप दी फिर जो बबुल का पेड़ होता है तो कोई भिक्षा करने में नहीं गए आज कल तीन दिन तक देखा आसपास का खेत माता मालिक का जीवन कैसे है दुनिया से है ध्यान कर रहा है ध्यान कर रहा है तो फिर उसको महात्मा को प्रति श्रद्धा थी तो मुझे गया भोजन लेकर के गया तो बाप ने भोजन कर लो अच्छा बोलो ठीक है ला मतलब कुछ पूछो तो क्यों पूछेगा भैया अपना काम कर क्या जरूरत है पूछेगा अपन भोजन करेंगे तेरा प्रश्न का जवाब देते रहे फालतू तो थोड़ी समय नहीं रहता रोटी थोड़ी मंगाई थी रोटी खिलाया तो फिर ब्याज में उसको है कुछ ना कुछ दूसरे भोजन लेकर आता है भोजन बाबा कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना रोटी के एवज में तुम्हारे तो से कुछ भगवान पूछना चाहता है कि बाबा जिज्ञासा उसी देता है नहीं तो तीसरे दिन बाबा कुछ आदेश प्रकोष तो में तो कुछ आप कैसे कर सकते हैं आपको तो आप कैसे मन लगता है तो में छाया में अरे भैया ऐसे अच्छा तेरे हाँ द्वारे द्वारे पास है साधु ने आख्या तुम्हारे कोई जंत्री है नहीं साधा कोई जंत्री नहीं जंत्री हम पंचांग तेरे पास पंचांग है तुझे पंचांग लिया तो दूसरे कहीं से पंचांग मांग करके जंत्री मांग करके क्या नाम है फतेह सिंह फतेह लाल लाल नहीं होता फतेह सिंह अच्छा कब पैदा हुआ था कौन सा बार पैदा अरे बहुत खतरनाक नाम है तेरा कितने बचे थे अब कितने को जो तैयारी करना है कर लो तीन दिन के बाद तो भाई गुरु जी का हुक्म आएगा जाना पड़ेगा ये महाराज क्या बता रहे हो और क्या जल्दी में तो ये लिखा हुआ है इस रिश्ते तो चला गया महाराज फिर क्या करो और क्या करना भगवान के भजन को छोड़ करके महाराज कोई मंत्र संतर तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतेह ये ओंकार सतना क्या बोलते हैं एक ओंकार सतना ऐसे मंत्र है बस इसका जब करो कुछ नहीं बस खाना पीना बस जब और जाट लग गया एक ओंकार सतना साक्षी मैंने तो याद था मंत्र अच्छा मंत्र भूल खूब लगा और खाना का तो तीसरे दिन बहुत हो गया और परीक्षित जी को भूख प्यास क्यों नहीं नहीं बड़े तपस्वी थोड़े ही थे राजा खूब थे तो मरना है साथ में क्या भूख लगी हाँ? बिल्कुल तीसरा दिन निकल गया परमात्मा का भोजन को का नंबर किसी को लगा दे तो भोजन पहुँचा ना पाओ अच्छा वो उन्होंने बता दिया मैं तो संभलने का मौका ही नहीं और तीसरा दिन निकला चौथा दिन भी आधा हो गया मरा नहीं सोचा कि तो तीसरे दिन निकल गया चौथा दिन आधा हो गया मरा नहीं फिर बाबा ने तो कहा था कि तीसरे दिन के बाद मर जाएगा तो तीसरे दिन भी शाम के समय बाबा जी पास गया तो कहा बाबा आपने तो कहा था तीसरे दिन में मर जाएगा चौथा दिन खत्म होने जा तो बाबा ने कहा क्या करता तो भजन करता और मरता कैसे भगवान का भजन करता रहा तो मारेगा कैसे भगवान ने बचा दिया तेरे नहीं बात ये थी कि तूने मुझे पूछा था क्या पूछा था आपका मन कैसे से बहुत तेज है कैसे लगता है मुझे तेज तो तीसरे दिन के बाद मौत सीखी इधर कैसे मन लगा कुछ याद आया ये वह मौत ही दिखती थी बस फिर मैं भजन में लगा रहा और हाँ, मेरे को तो हर क्षण दिखती है मौत मेरे को तो तीसरे दिन में दिख रही है और मेरे को मौत क्या दिखती है हर क्षण दिखती है उसे भगवान में मन नहीं लगेगा क्या हर क्षण भगवान के मन में मन लग जाएगा जब आपको हर क्षण मौत गृहित केशेशु मृत्युना धर्म मात्र हाँ? काव्य शास्त्र विनोद है ना कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खणा निद्रया कलहेन च कलहेन काव्य शास्त्र काव्य शास्त्र के विनोद से कालो गच्छति धीमता बुद्धिमान लोगों का काल से से निर्यापित होता है बीत जाता है तो कलहेन च मूर्खणा क्या बोला काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खाणां विद्रया काल है जो व्यसन शराब हाँ मीट दारू क्या क्या इन व्यसनों के माध्यम से या निद्रा या कलह से मूर्खों का दिन निकल जाता है ना? हाँ? आता है उसमें हिंदू प्रदेश में कि वो हाँ, गृहित है वो केशेशु मृत्यु મૃત્યુના ધર્મમાં છે हमारे गृहित केस को पकड़ रखा है मृत्यु को इसलिए हाँ, मतलब आप मृत्यु आप तो मृत्यु ना ऐसा आता है कम से कम मृत्यु ने प्राप्त किया हुआ माने हमेशा ही मृत्यु के उसमें खड़ा रहेगा है ना शरीर चीता पर पड़ा हुआ है महाराज जी क्या बोलते हैं चिता शरीर चीता पर पड़ा चीता पर कहाँ पड़ा है भाई चीता पर तो तब पड़ेगा जब मरेगा अभी तो मरा तो चीता पर कहाँ पड़ेगा पर क्या कर देते शरीर चीता पर पड़ा सांप के मुख में मेढक पड़ गया और देखा मेढक के सामने कीड़ा आ गया तो मुँह खोल करके कीड़ा खाता है ध्यान में आएगी हाँ इच्छा करता खाने नहीं नहीं खा लिया इच्छा क्या कर और सांप के मुख में है मेंढक हाँ। और निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहा है हाँ। पर सांप छोड़ नहीं रहा और उधर मेंढक के मुख में कीड़ा आ गया गृहित केशेशु केश को मृत्यु में पकड़ लिया आप तो मृत्यु ना इदम शरीर शरीर शरीर मृत्यु की तरह ग्रस्त हो गया मैंने हर क्षण मृत्यु इसको पकड़ कर बैठा हर क्षण इसीलिए कहा ये हर क्षण मृत्यु ग्रस्त की है इसीलिए सीता पर पड़ा हुआ है हाँ बेटे बेटे बेटे तो मरने के बाद सीता पर ले जाते पर भगवान क्या जो मौत है तो हर क्षण सीता पर लेटाया हुआ है देखो साठ साल निकल गया कि नहीं बैसठ साल निकल गया कि नहीं मृत्यु में तो चिता भी तो क्या करता है एक डेढ़ घंटा में कर देता है यहाँ पर जो भगवान की चिता है वो सब सत्ता चाल ले गई अब कुछ बचा हुआ है जिसे जलाने पर कुछ अवशेष रह जाता है फिर जैसे ठोक पीट करते हैं गन्ना मारते हैं उसे कुछ बचा है चल जाएगा इसलिए हर क्षण मृत्यु हर क्षण चिता पर बैठे पर ये समझता नहीं इसको कुछ सही दृष्टिकोण इसका उसी ढंग का है इसीलिए खाना पीना बहुत मस्ती करना संभलता वैराग्य नहीं है लेकिन उसको वैराग्य नहीं होता एक भारतीय आदमी गया है कि बड़ा सुंदर श्लोक है और ये है धर्मो ऐसा स्वर्ग धर्मो अच्छा, अच्छा। मातु तो केवलमेव यौवनवन छेदे माता के यौवन रूपी बल को उच्छेद करने में कुल्हाड़ी बन गया बच्चा होने के बाद वो सुंदरता नहीं रहती माता जब बच्चा होने से पहले कुमार अवस्था में जो लड़की अवस्था है उसका तब तक जो हो रहता है फिर बच्चा होता है फिर शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है इसलिए कहते हैं कि माता के केवल माता के यौवन करने बन गए कुल्हाड़ी बन गए फिर हम पेट में आ गए तो माता के तकलीफ हो गई तो इसलिए धर्मों भी लोपार्जित हाँ न ध्यातम पदमीश्वर से विधिवत संसार स्वर्ग द्वार पति विच्छित्तये स्वर्गद्वारकपाटपाटनपतिः धर्मोऽपि नोपार्जितः और ये थोड़ा तीसरा वाला भाग थोड़ा ऐसा ही है ग्राम्य ग्राम्य समाज मान संसार का सुख भी नहीं हो पाया नारी पीन पयो धरोरुगलम स्वप्ने पीना लिंगितम छेदे कुठारा संस्कृत विधि पूर्वक भगवान के चरणार बिंदु का हमने ध्यान नहीं किया वो चरणार बिंदु कैसे थे संसार विच्छित ये संसार सागर को खत्म करने वाले नष्ट कर देने वाले पराजित कर देने वाले भगवान के जो दिन रखे उनका हमने ध्यान नहीं किया स्वर्ग द्वार कपाट पाटन पटु स्वर्ग के द्वार का स्वर्ग के मार्ग स्वर्ग के गेट का कपाट जो खोलता है स्वर्ग स्वर्ग आगे स्वर्ग द्वार स्वर्ग द्वार ही है ना स्वर्ग द्वार ये जानते हैं वहीं रहते तो नेपाल में है तो मुक्तिनाथ जाते हैं तो शुरू मेरे रास्ते में बहुत छोटे जगह है तो वो सूर्यभद्वारी महाप्रभु बोलते हैं शायद उन्होंने तपस्या तो की गाय थे के बड़े उपासक थे उनकी कुटिया पड़ी है बड़े सिद्ध महापुरुष थे शेर बाघ भालू बनते थे तो हम गए थे तो कुटिया दूर से देखा रास्ता बड़ा कच्चा गाड़ी जाती है मुक्तिनाथ जी तक आधा किलोमीटर एक किलोमीटर नीचे तक जाती है तो घोटिया जाती रहती है एक ही किलोमीटर नीचे शराब मांस सब कर खाते हैं पर वो जहाँ पर मुक्तिनाथ भगवान का मंदिर है वहाँ पर ऐसा नहीं है और मंदिर में जो घोटिया जाति की लड़कियाँ वही वही अंदर बैठती है दूसरा हमारे ब्राह्मण देवता पूजा करने के लिए जाते हैं वो पूजा करते हैं पूजा करके जो भेंट आती है ना वो अंदर ही छोड़ करके बाहर आने लगे उनके वेतन निर्धारित है और सब भेंट में वही घोटिया जाति की लड़कियाँ नहीं जाती और वो घोटिया जाति से तीन लड़की हो गई ना तो पहले की और तीसरे की शादी हो जाएगा बीच वाले की शादी नहीं होती बड़े बड़े भयंकर विरोध कर रहे इस परंपरा का परंपरा हम शादी करेंगे ऐसे काम को तो हम अच्छा बन जाएगा तो ये जो तीसरी है वो पूजा कर तो वहाँ पर 108 धारा बने हुए हैं ये मंदिर है यहाँ पर और मंदिर के पीछे से 108 धारा बने हुए हैं तो वहाँ लोग तो बड़े के सामने बर्फ है सब लोग स्नान कर रहे हैं तो हमने देखा कि भाई सब लोग कर रहे हैं तो क्या करें अपन कर उस समय सुबह सुबह पहुंचे थे हम लोग कोई था नहीं दो चार लोग आए तो नहाने लग गए हमको तो नहाना तो था ही स्नान करना था पर हमने कहा ठंडा पानी में करंट बचता है सब नहा रहे थे हमने लगोट कर दिया मैंने कहा बाबा है है कि नहीं हम्म। क्या बिगड़ा कोई कपड़ा गिरा तो सुखाना मुश्किल तो हम साथ में अभी भी नहीं पढ़े गंगोट पहुँचना और गए और धारे नीचे से पर सामने दो कुंड है दो कुंड में भी स्नान करना पड़ता है पहले एक सौ आठ धारा में अभी तो इधर एक सौ आठ धारा में होकर के जब तक पहुंचते पुण्य में तो एकदम से ये जो है ना शुद्ध है फिर एक कुंड में डुबकी मारी आकर छाप छाप छाप और क्या बोलता है कुछ सोच नहीं रहा था और वहाँ से कुंड से निकला ही ना जाए बड़े मुश्किल से कुंड से बाहर आ गए और दूसरे को कुंड में अब देरी करेंगे तो नहा तो फिर फिर दूसरे कुंड में गए और एक बार डुब लगा करके बाहर आ गए और तो देखा हमने कि ये महिलाएं पुरुष शराब पीने वाले मीट भी खाते हैं ज़्यादातर नेपाल में लोग महिलाएं भी शराब पीती है और शायद मीट तो अक्सर खाते और इतने ढंग में सब तो बिहार साइड के लोग गए थे बिहार के बंगाल के और सब ना सब स्नान तो हमारे घर महापुर के ठंडे के मारे स्नान करने से बस रहे थे देखा सब ना आ रहे बूढ़े बूढ़े लोग आ रहे हम्म। तो हिम्मत करके फिर स्नान कर हाँ। स्वर्ग द्वार कपाट पाटन पटो स्वर्ग के मार्ग का जो गेट है उस गेट को खोलने में बड़े चतुर धर्म है ना स्वर्ग के द्वार तो बंद है अपने सामान्य लोगों को पर उसी के लिए खुलेगा ना जिसने धर्म अर्जन किया तो हमको कहते धर्म भी हो रहे न तो न तो संसार को उच्छेद करने वाले परमात्मा के चरणों का ध्यान किया और स्वर्ग के द्वार के कपाट माने अर्गला इसको कपाट इसको खोलने के लिए जो धर्म का उद्धरण होगा मैं संसार का भोग किया फिर किया किया तू केवल यौवन बना माता के यौवन बन को हमने सुधार बनकर तुझे छीन कर दिया एक कारण ऐसे भरतरी हरि कहते हैं तो ये यहाँ पर आता है कि ये पुण्य मासा के सुरेंद्र लोक और मसना के दिव्या तीर्थम भुक्त स्वर्गलोकम विशालम विशाल है स्वर्गलोक ध्यान शब्द से छोटा मोटा नहीं है स्वर्ग हाँ, विशाल है बहुत बड़ा वहाँ बहुत लोग पहुँचते हैं स्वर्गलोक स्वर्गलोक में तो बहुत सत्कर्म करने वाले स्वर्गलोक पहुँच ही जाते और सभी पहुँचे भी कोई जन्म नहीं है उपासक उपासकों को तो दूसरा मार्ग बना हुआ है जैसे अब इंदौर से आप सीधे फ्लाइट से दिल्ली जाना चाहेंगे तो फिर नीचे थोड़ी घूमना पड़ेगा निकल गया और ट्रेन से जाने वाले ट्रेन के रास्ते से जाएंगे और बाई रोड जाने वाले हम्म। हाँ आगरा कलकत्ता हाईवे पकड़ लेंगे आगरा होकर के दिल्ली पहुँच जाएंगे उपासक के लिए अलग मार्ग बनाए तो दिखेगा नहीं आप हम्म। और कर्मियों के लिए अलग मार्ग बनाए उपासक जिस मार्ग से जाते हैं लोग अलग मिलेंगे हम्म। और कर्मी जिस मार्ग से जाएंगे उनके लिए अलग अलग लोग मिलते हैं तो फिर फिर स्वर्ग तक वो मार्ग खत्म हो जाता है कर्म समाज ऊपर स्वर्ग में लोक तक पहुँचता है वहाँ तक और जो ज्ञानी है उसके लिए कोई मार्ग नहीं अपद पदेशना अपदा ऐसा आता है तो पद मार्ग से रहित हो जाते हैं विमार्ग मार्ग से रहित हो जाते हैं मार्ग की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ ज्ञान होगा यहीं पर ब्रह्म हो यही है ब्रह्म में जाकर के प्राप्त नहीं होता जो होता है हाँ उसके कोई मार्ग नहीं थे उत्तरायण वो उनके लिए योगी लोग हैं उनके लिए हमारे वेदांतियों के मत में वेदांतियों के मत में सब कुछ नहीं ऐसा नहीं होता ज्ञानी के लिए होता वो जो भीष्म जी के विषय में कहा कि भीष्म जी ज्ञानी के ऊपर उत्तरायण की प्रतिक्रिया क्योंकि वो के महत्व को प्रक्षेपण करने के लिए इच्छा मृत्यु का वरदान था ना तो उसका प्रख्यापन करने के लिए दिखाने के लिए लोगों को उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा कर दी यदि दक्षिण में मरते तभी उनके स्वरूप की प्राप्ति तो होती है ऐसा हमारे ब्रह्मसूत्र अध्याय में उसका समय है तो ये तो भाई प्रचान में देखता लोग जा रहे ज्योतिषी को तो ज्योतिष ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दिया तो तुम्हारे भी नहीं बना कुंडल उंडल अच्छा तो नहीं लगा मेरे को हाँ लोग पूछते हैं कुंडल देख मारो तो शुरू शुरू में फिर लोग कुंडल और मान लोग मानते हैं कि ये तो जानता ही है और हम जानते हैं तो शुरू शुरू में कुंडल अभी भी नहीं जानते तो लोग लाते अब ये कहना कि मैं नहीं जानता बड़ा बुरा लगता था क्या बोलिए अच्छा ये आपस मोल लिया था अब स्वयं जानता नहीं किसी से स्वयं लेना पड़ेगा मेरे पंडित को मुझे जानते तो भी आफत होती नहीं जानते तो भी आफत तो मैंने नहीं जानते तो अपना बड़ापन दिखाने के लिए है ना वो सही बात बोल नहीं रहे इसलिए परेशान हो रहे हैं मैंने कहा भैया हम जानते तो कुंडली कुंडली का चक्कर हाथ देखो मैंने कहा ये काम नहीं था हाथ देखना थोड़ा बहुत आ भी था थोड़ा था मैंने ये काम नहीं करना वाला तो मैं जानता जानता ही नहीं सच अच्छा जानता होता तो नहीं जानता हूँ ये बोल नहीं सकते थे ना हमारे एक महात्मा पंजाब में थे तो वो महात्मा चाहे कितना विषधर सांप काटे मारे उसका जहर उतारते थे हजारों लोगों को बचाया तो उनके अनुगत एक महात्मा थे तो उनको उन्होंने कहा कि ये विद्या आप सीख लो तो का कल्याण होता है जिनको सीखने के लिए बोला था उन्होंने हाथ जोड़ा मत सिखा था क्योंकि मैं आपको देखता हूँ आप रात में कह सकते दिन में कह सकते जैसे सुना कि वहाँ पर डंक मारा साथ में लोग लेने के लिए आए आपको भरना पड़ेगा बीमार नहीं कर सकते आप थोड़ा बहुत भी चल सकते हो तो बीमारी अवस्था में आपको जाना पड़ेगा नहीं जाएंगे तो दोष लगेगा मैं यदि तो जानूंगा और नहीं करूँगा तो दोष लगेगा और जानता ही नहीं कि कोई जिंदगी नहीं ऐसे मालूम मैं नहीं सीखा नहीं सीखा ऐसा बता रहे तीर्थम भुक्त स्वर्गलोकम विशालम वो विशाल स्वर्गलोक है विस्तीर्ण है विशाल माना विस्तर बहुत व्यापक फैला हुआ है स्वर्ग खूब हुआ पर नंदन मन है नंदन मन है अवसराएं हैं जो खाने के लिए चाहो खा लो पीने के लिए चाहो अमृत हम का कोटा बढ़ाया तो बीमारी बीमारी नहीं होती है हाँ, तो पेट दर्द दर्द हो जाए तो जहाँ आप उसकी बीमारी खत्म वहाँ पर तो बीमारी उमारी नहीं अलग से पानी मिल जाएगा सब कुछ सुविधाएँ उसमें होगी गर्म पानी होगा फ्रिज कूलर ये सब कुछ वहाँ पर होगा कोई परेशानी कहाँ पर विशाल है स्वर्ग लोग विशाल छिड़े पुण्य पर जैसे पुण्य खत्म हो गया वीजा का डेट खत्म हो गया मर के लोग हम विशेष पर चिंता हो जाती जैसे उम्र खत्म हो गई ना वहाँ की और कितने दिन पहले उनको पता लगता है ये पता नहीं और जैसे ही पता जरा पहाड़ी से पता नहीं होता होगा दो चार दस दिन पहले पता नहीं होता होगा एंड वो ऊपर एक आध दिन या कुछ देर पहले पता लगता है और आयुष्य महाराज ऐसी चिंता करता है वो धक्के मार के गिराया जाता है उसमें धक्का नहीं दिया जाता धक्का नहीं दिया जाता ऐसी चिंता करता है और चिंता में पूरा शरीर पिघल जाता है अब मैं शरीर होता है अब मैंने जलीय शरीर होता है जहाँ देखने में तो लगता है बर्फ की सीढ़ी बर्फ की सीढ़ी देखते में तो ठोस मालूम पड़ती है ऐसे धूप लगे तो पिघल जाती है उसी तरह से उस शरीर को घोष मालूम करता है और इतनी भारी चिंता होती है इतना भारी टेंशन होता है इतना डिप्रेस हो जाता है चिंता में बर्फ की सीढ़ी तो, तो तो पिघल गया तो तो पाप का फल हो गया कौन सा इतनी चिंता होती है और उतना समझ लो मरना है दुख भोगना है तो उतना पाप तो है स्वर्ग में पाप में ऐसे तो नहीं कहा जाता स्वर्ग में पुण्य का आधिक्य पाप कम है और ये, ये, मारते समय वो पाप आएगा तो मरेगा दुख होगा इतना तो होगा ही मनुष्य जीवन में पाप पुण्य दोनों ही है आपको यहाँ दुखी दुख मिला कि सुख यहाँ आपको दुखी दुख मिलता है कि सुख मिलता है भूख लगता है जब अच्छे अच्छे रसगुल्ले आते हैं तो सुख नहीं मिलता है हाँ, मिश्र है ये है कि किसी को ज़्यादा है किसी को कम है किसी को पाप ज़्यादा है किसी का पुण्य ज़्यादा है पर पापों ने दोनों को चाहे गरीब से गरीब क्यों ना वो बिना सुख का जी नहीं सकता हमेशा हमेशा दुखी हो जाए आत्महत्या करता है नहीं होता दुख दोनों इसलिए वहाँ भी है तम विशालम विशंति एवं त्रय इस तरह से जो त्रय है ना त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना इस प्रकार से त्रय धर्म मान वेद पीड़ित कर्मों से उत्पन्न होने वाले पुण्य को हाँ, अनुसरण करने वाले जो लोग हैं कर्मी लोग हैं कितने बार अपन भी गए होंगे ऐसे थोड़ी हाँ, तो भगवान भगवान में आपकी कितनी रुचि है उसको भगवान नहीं मिल रहा है परेशान हो रहे हैं है ना भूख भूख लगी है भोजन नहीं मिल रहा है तो जैसे परेशान हो कोई मर गया नजदीक का आदमी परेशान हो रहा है उसमें घाटा लग गया परेशान हो कोई समस्या आ गई परेशान हो भगवान नहीं मिल रहा है ऐसी परेशानी हो गया भगवान नहीं मिल रहा है अब कुछ लेकिन पुलिस पीछे लगी है एक एक बाबा पकड़े गया राम रहीम कर हरियाणा बड़ा पूरा फंसे नौ नौ करोड़ बन जाइए चार राज्यों में बहुत पूरा फंसे कितनी बड़ी थी वो कितना भारी इज्जत थी पांच वर्ष तो गरीब ने बनाई थी तो आजकल के नए लड़के जो है ना लड़के लड़कियाँ फिल्म बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा बहन भाई और देखो ना अपने महाराज जी ने मोबाइल वो रिसीवर पे नहीं उठाया फोन का तो मैंने मोबाइल रखा किसी ने मेरे को नहीं कहा कि महाराज जी ने फोन भी नहीं उठाया आपने मोबाइल रखा एक एक एक पुराने जी मेरे को कहा क्या छपने पागल बाबा और किसी ने बहुत अच्छे थे हमारे बहुत अच्छे ऐसे ऐसे जनरेशन हो गया ना लोग ऐसे हो गए समय का प्रभाव समय का प्रभाव अब ये कपड़ा बदल करके दूसरा जो पहन लेना तो आजकल जो नए नए जनरेशन वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब नहीं मानेंगे हम्म। आप लोग ठीक नहीं मानेंगे जो पुराने लोग हैं स्वामी जी को क्या हो गया भाई घर में आएंगे आजकल के ऐसे हो गए चाहे आप कुछ भी कुछ भी करते रहो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसीलिए उन्होंने वो किया ना पिक्चर बनाए चार पाँच कोई कोई संचालन के लिए तो कहा देखो ये सब समस्याएं हैं परंतु भगवान नहीं मिल रहा ये समस्या कहाँ ऐसे चश्मा नहीं रखा जाता पावर खराब हो भगवान नहीं मिल रहा है ऐसी समस्या कहाँ लेकिन ये समस्या होनी चाहिए हाँ? ये समस्या गृहस्थों को नहीं हो रहा है महात्मा को तो होना चाहिए ना भगवान नहीं मिल रहा है कैसे होगा क्या होगा हाँ? मरना तो एक दिन है आपको अन्तराय निरनन्तै त्वयि कथमिमाम् अर्पयिष्यामि बुद्धि जब मरने का समय होता है तो प्राण शरीर से निकलने लगता है तो शरीर संध्या में इतना भयंकर पीड़ा होने लगती है शरीर में तो उस काल में मैं अपने अंतर प्रज्ञा से शिव का भजन करता हुआ कैसे आपको अपनी बुद्धि का समर्पण करूँ महादेव उस समय मेरी बुद्धि विचलित हो जाती है इसीलिए मेरी बुद्धि को आप संभाल लेना ऐसा पे दीक्षित की भगवान से इसे प्रार्थना करते हैं है ना तो इसीलिए वो तो ऐसी प्रार्थना करते हैं उनकी बात है पर तो अपने भीतर में ऐसा होना चाहिए कि भगवान ने लिए कब कैसे दिए कैसे दिए तीर्थम भूत स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे ब्रह्मे मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रय धर्म इसी तरह से त्रय धर्म वेद विहित कर्मों का पालन करने से होने वाले पुण्य का अनुप्रपण अनुसरण करने वाले जो कर्म लोग हैं वो तो गता गतम काम कामा लगते जाना आना ध्यान में है कि नहीं हाँ और काम कामा लगते कामन कामायंते काम कामों को जो कामना करने वाले कामामध्ये काम्य विषयान काम ती कामका काम्य विषयों की कामना करने वाले ऐसे जो कामी लोग हैं संसारी लोग हैं वो गता गतान का आने जाने वाले हैं और इस प्रकार से कामनाओं का उन्हें प्राप्त करते हैं परमात्मा को प्राप्त नहीं करते स्वतंत्र फल नहीं प्राप्त करते आगमा वायु को ही प्राप्त करने वाले हैं ओम पूर्ण मदन व्योमविजातदेहाय दक्षिणामूर्तये शांति ॐ